homoi en titiu filmeto mi volas rapide clarigi la ludon zombie dice. Do di estas rapida ludo, tre simpla, ca tre mal seriosa. Oni poves ludigin cun du ludantoi au pli. Do en la ludo vi rolas kiel zombio, ca vi volas mangi pli da zerboi ol tiu aleo ludanto. En la scatolo estas dec tri jet cuboi cun tri diversai coloroi, La verda jet cuboi estas la plei facilae, la flavae mez facilae, cae la rugae la plei mal Tiu jet cubo representas homon cun bon gusta mangia blat Por fari vitson, un skuas la scatolon, cae el tri jet cuboin. Sekve un jetas ilin, cae la visaggio de la jet cubo montras kiu okazis al tiu homo. Se estas cerbo, tiu signifas, ke vi sukcese manĝis la cerbon de tiu homo, kaj vi devas meti la kubon flanken. Se estas pafo, la homo pafis al vi, kaj vi ankaŭ devas meti ĝin flanken. Aliokaze, Se estas la piedoi, lo homo successis forcuri. Post ciam vi jetas la cuboin, vi raitas electi ciu daurigi au cesi. Se vi daurigas, vi prenas ciu injet cuboin i havas piedoin en via mano, cae prenas suffice alla scatolo por ec havi tri de nove, cae jetas de nove. Cae de nove metas um, la in flanken, cae la pafoin flanken. flanken do vi raita jeti la jet cuboin tiom da foioi kiom vi volas. Se vi volas cesi, vi calculas kiom da cerboi vi successis havi, ca notas ilin sur la papero. Ca tiem estas la vizzo de la sequa ludanto. Ale flanque, se vi iam atingas tri pafoin, iu signifas ca la homoi mortigis vin ca vi ne plu jeti, ca vi perdas la cerboin kiuin vi gainis en tiu vizo, cae vi notas nulon por tiu vizo. Do la tuta strategio de la ludo est est decidi ciam daurigi kai kiam cesi. Do, exemple, se vi jam havas unu pafon, est risco daurigi, sed se vi stias che vi hai sequontai jet cuboi inclusivos, exemple, du verdain, vi stias che vi havas plida chanso gaini plida cerboi. Ali flanke, se vi jam havas du pafoin, kai vi stias ke via sekva jeto inclusivos du rujan jet eble estas bone ideo cesi tie, kai, ne perdi la unu cervon kiun vi gainis. Ciam unu homo gainas dek tri cerboin, tiu comensas la finan raundon. Tiu alia ludanto raitas havi lastan vizon, porque ciu ludu la sama nombron da vizoi. Post ciam la lasta ludanto ludis, oni kontrolas la poentoin, cae ciu ciu havas la plei multon da cerboi, vencas. Ca estus unu lasta da tala regulo, se iam vi atingas la puncton, ke ciu el dektri dectri jet cuboi estas sur la tablo, cae vi tamen volas daurigi vien vizon, cer vi sentes vin ege bon chanza, vi, vi tamen raitas fari tion, vi devas simple noti kiom da cervoi vi havas, remetu tiuin en la scatolo, conservi la pafoin, cae daurigi cun ancora tre Do kiel vi vidas cifo tio estis ega malbona ideo, char mi jam atingis la tre pafoin, cae perdas tiuin la cervoi kiuin mi jus havis. Do tio estas la tuta ludo, kiel mi diris, ti estas tre simpla, kai estas bona ludi gin eble dum ludo sesio inter eh, multai ludoi por plenigi pauson. Ti estas tre portebla, ti tuta ne havas lingvajon, do estas facile ludi gin in internacia contexto, kai anca estas facile ludi gin kun infanoi, do... Yes, mi rekomendas din kiel simplan ludon por la Poste quem vi en de la baza ludo estas um, aldanajo ia la ludo ki un non ipovese cheti mi havas nur unu ka tiu ekzemple aldonas um, heroin de la filmoi Tio estas uh, la belulino tio estas uh, la fortulicho minacias uh, ka tio estas Petro Krisnasko ka ili havas speciala in povoin ka shanjas la regulo de la ludo iomete Do tio estes ciu dankon pro vi aspectado. Gis!